요즘 한국의 포켓몬빵이 유행하고 있어 일본 포켓몬빵과 스티커는 어떨지 궁금해서 노래를 안 하면 내가 못 나오니까 일본의 포켓몬빵을 알아보자 한국의 歌ではなんだっ 피카츄 라이츄 파이리 돈까츠 그흐기 몬스타 여러분 안녕하세요 ボンンレヌセス원래는세パチンコ은파친코저는그리코입니다야久しぶりですね今日は緊急で動画を撮ってるんですけど昨日ですねカプチャギチャギから連絡が来ましてクリコ日本にいるんだったらぜひこれを撮ってくれということだったのであるものを準備しました服とかもそのために揃えたので今から準備したいと思います ングーのアプチューマーを準備しましたイエーイじゃあ今からあるものを呼びたいと思いますお願いしますそれ袋ごとちょうだいャギ <laughs> の代わりにオンバーが今日ですね準備したものはこちらですポケモンパンイエーイカソッケ準備したんですよまずこれがいちごいちごの蒸しケーキね チョコクリームホイップっていう一見アンパンだけどこれパルキアのやつよねあでこれがピカチュウのトリプルチョコパンポケモンウィンナーマヨこれ半額シールがついてたからちょっと汚いけどねミニケーキのバニラ多層系買ってきましたでこれはたまたま見つけたんですけどポケモンスナックってやつでこれにもシールがついてるらしいんですよだからこれも2つ買ってきてどんなシールがあるのか見たいと思います さあというわけでせっかくエプロンもしたんでねちょっとずつ切って食べたいと思います人気の理由っていうのがシールなんだってどんなシールが出るのか気になると思うから1個ずつ開封していきたいんですがまずはポケモンのミニミニ蒸しケーキこれから開けますねシールどんな風に入ってるんだろうあーそういうことこれが蒸しケーキでこんな風にシールが入ってるんやなるほどですねじゃあ記念すべき第1個目のシールは 待って破れたかもしれんああ破れちゃったお母さんじゃじゃん木狼です <laughs> え木狼って何こんなのいなかったよ我々の世代の時に可愛いねお母さん使う使わないこのケーキもきっと美味しいはずだから余ったらね近所の子供にあげようと思うのでちゃんと食べるので安心してくださいいただきますうん想像通り <laughs> ポケモン虫ケーキバニラ。聞くところによると、ミュウツーかミュウが出たらめちゃくちゃレアらしいんで、これさ、あっていいと思うなくてもいいよね。取ります。今日は助手のお母さんが横に。助手です。あ、こっちの方がいい。あの、エプロンも見えるし。おすごいバニラの匂いがする優しい感じのお2つ目のシール端の方から破ってねって書いてあるのさっき あ、綺麗に切れた。なんでしょうじゃがじゃがじゃがじゃがじゃん。えー、なにこれもう、なにビッパー待って、ビえ、出るかなミュウツーとかって。木狼とビッパーっていう、絶対強くなさそうなやつが当たりました。バニラも試食しないといけないのかな隣のおばさんが、のために綺麗に切っています。 うん、乳幼児も食べられる蒸しパンでしょ蒸しパン蒸しパンあ美味しい美味しいこれめっちゃ韓国で人気なんだって今 BTS ももっと打ってくれってなんか BTS 知ってる知ってる海苔が好き <laughs> そんな踊りやってないこんな踊りやってないよね BTS <laughs> 誰が好き知らないみんな踊り好きだ生まれ変わったらダンサーになる <laughs> <laughs> 次あこれも似てるよピカチュウのトリプルチョコパンこれなんかよくホームページとか絶対出てくる定番の味ちょっとさなんだろうこれなんかあんパンみたいなちょっと固めの皮のチョコ生地でチョコクリームを包みチョコホイップを注入しましたいやそれチョコまみれじゃないああ中にちょこっと入ってるんじゃない <laughs> あ、もっと中にチョコホイップが入ってるんだ。うん、美、う、味、しい美味しい。なんか給食のパンみたい。 え、いいのが出ますように。ダン。おルカリオですこれは知ってる。ルカリオ。ちょっと強そうじゃない おなんかだんだんいいのが出てくる気がするここでインターバルの意味を込めてたまたま見つけたこのポケモンスナックチョコビみたいなやつのがあったのでこれを食べてみたいと思いますモンスターボールみたいになってる開け口がシールがこれだけ当たるんだって15種類お母さんも確認してるえー、なんだろうこれもレアキャラとかあんのかな中身じゃなくてシールだけ欲しいなおーブースター EV の進化系のこれにもシールが入ってて小さい系やねポケモンにシールが入ってるっていうのが今流行なのかななんやねんこれ <laughs> ヘラクロスですヘラクロス本図のポケモン虫タイプもうちょっと強いのが当たってほしかったですけどねお母さんあれ知ってるピカチュウライチュウヤドランピジョンってあったじゃんピカチュウがわかる <laughs> それが韓国の歌ではなんだっけ ピカチュライチュパイリトンカツなんか <laughs> あ昨日き昨日聞いたんだってあとんかつなんかちょっと待ってちょっと待ってピカチュライチュパイリトンカツ <laughs> あ歌覚えられないからさああったあったあったちょっと聞いて、うん、これ。 あ、トンカスって言ってる。わちゃ BTS が歌ってない韓国のゼニガメとかは小麦っていうほらちょっと韓国語で変えてるな。ピカチュウライチュウはピカチュウライチュウなんだけどパイリーが人影ピカチュウライチュウパイリ小麦なんとかかんとかカレートンカツ、そんな林ライス <laughs> ハヤシライス。これもう一個開けてみよう。これも近所の子供にあげよう。おー、EV の進化系ですね。誰もが知ってるピカチュウとかが欲しくないここまで来たら。ナエドルです。若葉ポケモンタイプ草。ポケモンスナックのシールもいろいろレアキャラがあるみたいなんで、これも韓国でもし売り出されたら、ミュウツーとか探してみてください。空気ひ 本編に戻って。ポケモンウインナーマヨパン。 <laughs> これ半額だったからめっちゃシールが汚くなっちゃった。ああ、まさにウインナーマヨ。いただきます。うん。でもウインナーがくにゃ一本入ってるんじゃなくて輪切りになってるから。 <gasps> なんだと思う知らないよピカチュウ。あらええー ピカチュウです。え、可愛いね、寝てる。えー、え、すごくないえ、ちょっと待って。チャギにピカチュウがどれぐらいレアなのか聞いてみましょう。あ、で、チャギ、シールいっちゃなよ。ピカチュウ出たの。ピカチュウってレアじゃないおマジえ、じゃあ、な、何がミュウとミュウツだけそれならピカチュウも入っててよくないあー、いけそういけそうい、いたがでいピカチュウが寝てるんじゃなくて、顔をこんなとかしてたらレアなんだって。 ついに最後チョコクリームホイップパンこれできっとミュウミュウツーパンですね普通のあこれは中が白いのかな中にホイップとチョコクリームが入っててうん安定の生地は美味しいじゃあ最後の1枚ダンおお日の嵐ですまあでもさピカチュウが出たから自分的にはちょっといいメンバーだったと思うよおさらいをするとピッパ目黒日の嵐 ルカリオピカチュウでしたピカチュウが一番良かったのかな今回日の嵐も良かったのかなポケモンパン大好き